आज चाहिँ हामीहरू युट्युबको एकदम सिक्रेट टिप्सको बारेमा थाहा पाउनेछौँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू यो प्रोफाइलमा जान्छौँ र युट्युब स्टुडियोमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एनालिटिक्समा जानुहोस् र एनालिटिक्समा तपाईँले फुल डेटा पाउनुहुनेछ फुल डेटा जस्तै कि कन्टेन्टमा पाउनुहुनेछ अडियन्सको बारेमा पाउनुहुनेछ जस्तै कि रिटर्निङ भ्युयर्स सेभेन्टिन छ युनिक भ्युयर्स र कहाँबाट चाहिँ तपाईँको भिडियो हेर्दैछ त मान्छेहरूले नेपालबाट धेरै हेर्दैछन् इन्डियाबाट भियतनाम युनाइटेड स्टेट्स बङ्गलादेश अरू पनि धेरै कुराहरू तपाईँले सी मोर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ Brazil Indonesia Thailand Pakistan so तपाईँलाई फेरि अर्को भिडियो चाहिन्छ भने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ नयाँ भिडियोका साथ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye